为什么？你为什么老是把空气全都吸光了？还吐我？你还敢吐我？在你面前呼吸急促，需要救助。你是海参。